Como agregar, agregar filtros a tus vídeos? Bueno, com o vídeo acá, basta ir acá a filtros em mais e acaba aparecendo uma lista de filtros que tu pode agregar tanto a teus vídeos quanto a teu áudio. Então, às vezes, alguns filtros que eu uso, por exemplo, balance de blancos, um, brilho, contraste. Um, aumenta de saturación y corrección de color. Esses são os cinco filtros básicos que eu uso a qualquer vídeo, não? Para ajustar para o que seja, não? Então, acá tu vas jugando, ¿no? Para levantar as sombras, os tonos médios. las luces, aumentar la, saturación, un poco más de contraste. el balance de blanco tu puedes usar el conta-gota ajustar con el blanco y el brillo, dar menos brillo, más brillo, etc. pero acá hay muchos filtros por ejemplo los filtros de en película antigua película con grano con polvo como estilo proyector no por ejemplo da ese efecto de proyector no <laughs> etc. Aí também um filtro de, de texto. Texto simples, por exemplo. então quando tu clica aí y aparece essa timecode aí, né? Só tu apaga isso e escreve do que queira, né? É... YouTube canal. E acá tu pode aumentar, diminuir, posicionar onde queira. Pode cambiar o color. Um, ah, isso não. también tú puedes por ejemplo copiar todos esos padrones y, pegar en otro en otro video ¿no? y ya así no tiene que estar con la misma configuración depende mucho de lo que quieras si tú quieres el mismo efecto para todo el video entonces tú puedes hacer eso É recordar que sempre é que selecionar, ele, ele vê o que, que tu quer agregar, ele filtro, né? Por exemplo, agora que acaso eu estou selecionando em esse vídeo da Laura. Pero se eu quero agregar filtro em vídeo do café, eu tenho que selecionar e acaso eu agrego. E... Nada. Em próximo vídeo, às vezes, alguns filtros de, de áudio. e isso é tudo Hasta luego.